हेलो फ्रेंड्स आज हम करेंगे एप्पल की ड्राइंग लेट्स स्टार्ट सबसे पहले हम एक छोटा सर्कल लाएंगे अब हम बनाएंगे एप्पल की शेप और फिर उसकी आईज और फिर अब हम बनाएंगे एक प्यारी सी स्माइल अब इसमें हम रेड कलर फिल करेंगे अब हम कलर को अच्छे से फिल करेंगे पूरा एप्पल पे आपको ऑरेंज कलर दिख रहा है पर एक रेड कलर है रामेश्वर लीफ भी बनाएंगे अब हम करेंगे लीफ पे ग्रीन कलर अब हमारा एप्पल ड्राइंग रेडी है बाय बाय दोस्तों हम कल